өзгермеймін бошалған ермеймін қайтадан қосылсақ та сезім үшін сөз бермеймін төбемде ай мен жұлдыз айналып келді сол күз жарты әлем өзгерсе де ойымда әлі сол қыз қош амалғанша жаным қош сезімің маған тым бос жасыңды жасыма қос өкінгенде әлі бір күні қош амалғанша жаным қош сезімің маған тым бос жасыңды жасыма қос өкінгенде әлі бір күні саған ән айта алмаймын өзің келіп жағынсаң да кешіруге бата алмаймын ішімде мұң мен қайғы түсінер кім мендік жайды ұмытуға тырысам да сені жаным қия алмайды қош амалғанша жаным қош сезімің маған тым бос жасыңды жасыма қос өкінген бір күні қош амалғанша жаным қош сезімің маған тым бос жасыңды жасыма қос өкінгенде әлі бір күні қанша жаным қош сезімің маған тым бос жасыңды жасыма қос өкінгенде әлі бір күні қош амал қанша жаным қош сезімің маған тым бос жасыңды жасыма қос өкінгенде әлі бір күні